әрбір адамның үш мінезі бар басқалардың оған телейтін оның өзіне өзі телейтін және ақырында шын мәнісінде өзінде бар мінезі адамдық талпыныстардың биік мақсаты жоғары адамгершілік мінез болып табылады мінез әркімнің өзі көздеген мақсаттарына жету жолындағы жігерлі талпынысынан тұрады адамның мінезі бәрінен гөрі қиын қыстау сәттердегі сыңайынан жақсы танылады талант тыныштықта пісіп жетіледі мінез өмір дауылдарында шыңдалады аң мінезді адам аңнан да жаман мінезсіз адам адам емес Залымдық пен кек жасырма ішіңе сыйлар сонда сені үлкенде де жақсы мінез бүкіл өміріңнің сарқылмас байлығы мінезі бір қалыпты адамдардың өмірі де жаймашуақ болады адамды бір бірімен ақылдан гөрі мінезі анағұрлым көп жақындастырады қашанда қасындағылардың қытығына тиіп өзі үнемі күйіп пісіп жүретін сөйтіп жан баласына жақпайтын кісінің ешқашанда бағы ашылмақ емес ол ол ма көбінесе басқалардың соры қайнауына себепші болатын да сол мінез құлық әркімнің өзінің кейпін көрсететін айна сенің әрбір қылығың басқа адамдарға әсер етеді қасыңда адам барын ұмытпа ұйықтағың келгенде өткен күн ішіндегі өзіңнің барлық қылықтарыңның байыбына жетіп алмай көзіңді жұмушы болма берік тәртіп ұстанбаған адам әрқашан мінезден де құралаққан дерлік адам онда мінез болса өзіне тәртіп ережелердің соншалық қажет екенін сезінген болар еді